basebo ne banyabo simanyi oba mumpulira bulungi cause nina call e coming in simanyi oba esobola okutaataganya gundi reception okitegeera assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu bannange ensonga gye tuliko ya muganda waffe kajubi fred rumbuye we all know that nze naawe tukimanyi nti ensonga gye tuliko ya muganda waffe kajubi fred rumbuye okitegeera Honorable Zaki Francis kansoke ntwala omukisa guno kweyanza effort yona gyotaddewo amaanyi gonna ekibuli kyonna kyotaddewo kubanga gwe tukumanya oli wakibuli ku uganda ofiirawo okitegeera so honorable zaake weebala emirimu gyonna gyoli okukola naye bannauganda <clears throat> uh, bukedde olunaku olwaleero nga honorable zaake agambye twetagisa 71,000 US dollars. Emitwaru musanvu nechitundu. 71,000 US dollars. Okurescue winga Muganda wa fe, kajubi Freddy Lumbuye. Kati wawuli demitwaru musanvu ne mulukumi, eja dola. Wawuli ranga 71,000 ng'ogamba nti newe naateekayo dola zange ttaano tezijja kuyamba ne bwe naateekayo dola zange ssatu tezijja kuyamba ne bwe naateekayo diramu zange abiri tezijja kuyamba bannange 71000 us dollars is emiliyoni bibiri mu ataano 250 millions eze uganda we need that money and we know very well ugandans in diaspora you can raise that money nga nvudde ku live kuno ngenda teekawo enamba z'abacordinators baffe bonna kwe mugenda otteeka sente ezo tukimanyi bulungi nti chapters ez'enjawulo you can raise that money sente osobola ozifuna ezo okitegeera era tuziraisinga turescuinge muganda waffe zino sente legal cost zino zisobola okulinnya according kuchibuli museveni kyataddewo naye okitegeera kubanga kati jukira ba lawyers they have been flown in from different countries ba lawyers abagenda ba international lawyers ba international lawyers muganda waffe zake francis babadde ayogerako they have been flown in from different countries tebavuddeawo aba taki kwe bali legal team ya taki weeri but there are other lawyers ababadde flown in from different countries okugenda ettaki okuteekawo impakti yaabwe ba international lawyers bemuwulira naba human rights sente ezo togamba nti tugenda zikozesaki tugenda sente emitwalo musanvu mu lukumi eza dola zigenda kukolaki no sente zino tuzeetaaga because there are other big men ba lawyers ab'amaanyi ababadde flownin okuyingira ttaki okuyamba muganda waffe so twetaaga osasula ba lawyers twetaaga okukola ku pepa waka buli kimu owa muganda waffe bannange sa that we need every single penny in this okitegera tukimanyi nuupu y'amaanyi tukimanyi nuupu ezitowa 250 millions is little money kambabuulireko president robert kyagulanyi sentamu eh? mu biseera bya campaign kati gwe manya nti buli wawulira ng'akalanga ku tivi z'ekampala oba akabuuliranga ku tivi y'abanyampiki oba akawuliranga buli tivi y'abanyampiki buli kalango tekaali less than 1 million buli kalango ate nga baabukubanga buli lunaku nga babukuba buli naku obulango naye gwe manya nti teri kalango kaali less than 1 million oba okuma rediyo teri kalango kowulira ku rediyo kaali less than 1 ekali less than mitwala ana nga buliwo kalaba nga kayiseewo nga buliwo kalaba kayiseewo nti kyagulanya agambye mugende mulonde mwenna muggwerewo sitokalaba ku tv nga kayiseewo eyo miliyoni ku tv zonna zewakalabako buliwo kalaba ku tv kayiseewo eyo miliyoni webakakuba emirundi yena ezo miliyoni nyako eyo tv emu webakakuba ku tv endala ezo milioni e, e, emirundi e, etaano ku tv endala ezo milioni taano okitegeera nti ng'ate diaspora community mwabasonda sente ezo eza infact mostly ezatambuza obulango twakikola throughout the campaign mulina amaanyi mulina amaanyi diaspora community ezitowa throughout the campaign kati gwe buli kalanga okukolanga ku tv nga buli nebakabeera ka sekendi saana eyo miliyoni egudde wali nebakaba ka sekendi sitaano eyo miliyoni egudde wali kati gattako oburadio stations all over the country bannange diaspora community muzitowa era wetunafuna akaseera nga tugiving out accountability eya kalulu ya campaign zaffe mujja laba diaspora community amanyi ge mulina atutegere bassebo ne bannyabo please saawa zino tikyalumbuye akwetaaga than, than, than, than never before infact ono omusajja takyali ticha ono kati head ticha era wenkulaba ngaozemu okutaipinga ticha ogenda kunfunamu obuzibu ono omusajja kati head ticha head teachers to ye omusajja head teachers to ye head teacher azitowa ono tachali teacher katono head teacher head teacher abazitoweredde ate head teacher abazitoweredde lwakuba gwe ali eyandaba igwe ali eyandaba head teacher abazitoweredde because of you so basebo ne banyabo reach out to all your coordinators abe UAE walio Sylvia Mugisha abomu America you can reach out to Haman Ainebiona abale Texas abilijari olo mwenna abe Canada mwenna buli omai aina chapter ye jamani era aina aina namba ya iyo mkuru wa chapter ye please to donate sente ezo tugenda ku, tugenda ku list ya manyago ticha wanaba avuddeyo agenda kutumiranga kwa kili abantu 10 10 buli wanaba zokola live at least kumi kumi anaba tagala mwatukiriza linnya ku live it's okay you can wosindika diaspora coordinator wosente omugamba anze saagala kunjatukiriza mannya gange waliyo abalala kati waliyo abalalawo babagala ticha aba recognizing ko in a special way cosman tuli kudiringana kati ne bali abayaye be kampala bataddemu ssente head teacher rumbu yabatabukide head teacher ochitege buli omwa yogera kulumbu ye ne yali amuvuma nti idiot rumbu ye idiot rumbu ye naye akedde kwogera kulumbu ye muchitegera kubanga oba ali omuvuma nga bulinako idiot rumbu ye idiot rumbu ye ato oyogera kowaki gwebere yo hape genda ku michomojo genda ku babakuzo genda mu swimming pool oge genda onyowola jiwo ngo celebrating ate katoze ku live ero yagala kulumbuye because is the news maker wa amanyi rumbu yoli munene rumbu yoli msajja wa amanyi era rumbu yoyinza okuba tomanyi bigenda mu maaso wabweru kubanga gwoli early incommunicado naye rumbu yekiri ebweru eno allah jalla waala njagala oveeyo buli live video giraba olaba omukwana abantu gwe bakulaze musajja gwe abantu bakwagala these goons in kampala they did not expect this reaction okitegera that is why nabagamba luli nti bano bamafiya bakwata lumbuye nebubeera bwakiro kati kambabuulire newe bubeera bwakiro lumbuye nebamukwata saawa tano za kiro we are dealing with the mafia government lumbu ye basobola omukwata ne baggulawo embasi ekiro ekyo ne bamuteeka mu kasenge eyo mu basement ne bamulekawo ne bajja ku makya bano abasajja basobola okukola buli kimu era lumbu ye basooka ne bamukwata ne bamuholdingira ku embasi wadde bamukwata kiro basobola okugenda ng'ate gundi mwenyininyini yo simanyi biki bakomboyaabo embooyaabo bagira mu bikomboyi byabwe ne bamuyingiza omu abo ba Stephen yabo o Stephen mubiru mubbi bakwata lumbu yekiro ne bamuvuga benyini nyini ne bamuteeka mu embase yaabwe n'asula eyo olunaku olwokubiri ne tuteekawo pressure ya maani thats when kubanga bakwata lumbu ye nga bayina emisango ready from kampala lumbu ye abaali bamwetolodde baali bamaze obbawo ebintu nti kino kyakola bwe kiti talina kino talina kiri talina kiri talina kiri ne bakompayiringa emisango egyo kati bano abasajja bagenda okukwata lumbu yere nanga akikatiriza nti ayina emisango gyetwamugulirako misango kumi n'etaano kiba kitegeeza nti bamafiya ba museveni ogenda okukidinapinga lumbu ye emisango lwe de baali bagirina kati tebasuubira puresheno kuva mu bantu baali bamanyi bajja kukwata lumbuye bamubuzeewo ensi nga temanyi kubanga pato yanoonya ku, ku police station zonna mu istanbul nga taliiwo for two days mujjukire bulungi kitegeeza nti mu nnaku bbiri ezo baali bamanyi bagenda kyangu ya mangu fe nga tetumanyi bamusimagolinge bamufulumya ba, ba, ba, ba, ba, ba eggwanga bamuzza e uganda naye we twakigwamu ne tukikuba ennaku ez'ebbiri ne bayoka batya ne bakwasa lumbuye authorities z'ettaki ng'olwo bamaze okukwata emisango 15 mbagikwasiza ttaki mbo kati gino emisango biki bikisimanya immigration biki biki biki ne bayoka babikwata ne babiwa ttaki ne bayoka bamuhandinga over to ttaki kankaddemu ako lumbuye baamukwata ennaku bbiri ne bamuteeka mu embasi mu busenge bwabwe eyo mu embasi on orders of tibuhabulwa ngaziwadde steven mubiru oyo ambasada we wetak istanbul ankara ne bamuteeka awo n'abeera awo okumala ennaku bbiri we twateekawo puresya n'esukka ne bamanya nti kati saawa zino era ambasada yabyegaana naye the next day oriemu n'avaayo with the confidence nti tugenda muleeta era oliemu okuvayo n'ayogeza amaanyi ago oliemu yali akimanyi bulungi nti be bamulina ng'era baagala bibisa mu mankwetu baprosesinge mangu bamuyingize uganda awo yali akyalimu embasi era nga, nga, nga stephen mubirw abakubidde abakakasiza nti we have him here oyo oliemu n'ayokavayo n'amatama n'amayuuga n'ayogera n'agamba bannauganda nti oyo tugenda mufuna wano ku ssaawa mwenda ez'ekiro enyonyi egenda kujja agenda kugira simanyi ku ttaka biki biki biki biki naye lumbuye wetwateekawo akaliro ne tutuyitinga ne tukuba buli kimu ne tugenda buli wamu ne tukuba amasimu buli wamu ne batya they did not expect this pressure awo ne bamuhandinga over to the turkish authority nti fe tunanoonyereza lumbuye tujja mmusanga mu mikono gya taki kubanga lumbuya abantu baali baagala kumanya waali watuufu ne bamanya nti ate abantu banamanya nti lumbuya alimu embasa ya uganda ettaki kigenda tuswaza ne bamusimagolinga ne bamukwasa authorities zettaki thats why owulira nti kati saawa zino ali mikono gyettaki naye nga pato yatambula ennaku bbiri ng'anoonya lumbuye mu ttaki mwonna mu istanbul nga tewali poliisi gy'aliko but he was kidnapped okitegeera so bano abasajja due to the pressure gye mwateekawo mmwe bannayuganda abaagala ticha lumbuye abaagala head ticha lumbuye lumbuye ne bamusesema ne bamanya nti katumukwasa ettaki social authorities ne gino emisango gye twamuggulako gino egyekimpatiire egyekibbi mbusimanyi immigration simanyi biki biki biki ne basengekamu egya immigration awo ne bamukwasa Turkish authorities ne bamanya nti kati ifwe tunasagula ndusagula tujja musanga mikono gya taki kambabuze lwachi taki ta, lwachi Turkish authorities tebanga yokuogera kubanga Turkish authorities ja kuba yeyo gerede tuwe bali receiving alumbuye kubanga bajja babuza lumbuye mwamu receiving di ntwa mu receiving akulwa kuna ne lwachi lumbuye yabulawo kulwa kubiri where was he ani yabakwasa lumbuye Ero jalaba nga bagamba nti security ya embassy ya Uganda yatukwasa lumbuye. That's why tax authorities tebabanga yokukola statement yonna ku lumbuye. Okuva baamufuna. Kitege. Ate nga tibo habula inzo okuba yataddewo embeera eyo. Kati right now omuntu yagamba nti lumbuye tumulinze ku kisaawe lwaki si yakomewo n'akola na pressa. Lwaki ate mayugo omulala yazze n'akola press, press conference. Lwaki Fred enanga mayuga yazze ate n'akola press, press, press conference. mayuge yasoka okujja oli emu yeyandikomyewo nakola press conference okitegere mayuge yasoka okujja oli oli emu yeyandikomyewo nagamba bannaye nalimba eggwanga lumbu yetaliiwo naye kati bano bali wano balese mayuge omulala mbw ate simanye e, tulina emisango 15 gyetugenda omuggulako kweggamba oli mayuga yaswala baali bakikukusizza But due to the power of Twitter, due to the power of Facebook, due to the power of all social media, zikomai to kwani la rumbu ye paka na katengera mo charuana. Ngirane fundraising entu chimani tu genda jikola, tu jigusi. Emituaro musambu muru kumi, that's about 250 millions. Tu chimani mozi sobora. But na Uganda mozi sobora. You have that money, neo, neo wayo dira mobili wa coordinator, neo wayo dira musatu, neo wayo dira muemu, that is, that is enough. nawe oligamba abaana bo n'abazzukulu nti bannaaye nze saasobola kwogera naye natwitinga nze saasobola kwogera naye nawaayo dira mu kkumi nze saasobola kwogera naye nawaayo dola taano in the struggle museven tagenda fuga paka museven tugenda tuuka nga tumunyumyako nga bamubutu museven tugenda munyumyako nga ba empela haile selasi museven tugenda munyumyako nga bafedo ba, ba, ba, ba castowe cuba tujja mwogerako apartheid kati bajogerako boogezi nti bannaye abaddugavu tebali tebatambulira mu basi zezimu nabazungu apartheid is now history okitegera museveni tugenda munyumyako bunyumya nti wannaye waliwo wano gudikiteeta wano gwagenda ne gukwata kyali waffe ettaki e, ne tumulwanirira n'avaayo ntwalina wano gudikiteeta naawe ng'onyumya story nga naye wateeka catlist dira mu ttaano dola kumi okitegera zino sente balawyers abali flown in to Turkey balina babukingira ku hotels balina ku flight si biki their payment that is why sente zili this much ate ne dictator naye kati naye ali kuteekamu sente nyingi lumbi ye bamumukwase alaga amaanyi kyovola bakana akanyampi kana katamanyi katamale kavudde ne kagamba mbu simanyi that should be a lesson nga bwe nabagamba luli nti bagenda kugamba nti kati tukutte rumbuye that should be a lesson to every blogger oba every activist in, in diaspora who speaks ill about the government who disposes who, who, who exposes everything about the government era kano kavudire nekatandika obyogera mbu that should serve as a lesson to all people simanyi biki biki biki kubanga layini eyo gye babadde bagenda okugiramu era babadde bagenda kukwata lumbuye bamuteeke kampala bagambe kati wetuddamu okusanga ogenda kubanga lumbuye biki biki biki kyogenda kubanga lumbuye tujja kufula lumbuye tujja kufula lumbuye kyovula akali akanyampi kavuddeyo nikagamba kati that should be a lesson to everyone uh, uh, who, who wants to expose this government ye yabadde tekiniiki yaabwe museveni afugiddemu intimidation museveni atufugiddemu fiya era yabadde alwana nnyo akwate lumbuye ffenna tutiye naye bannayuganda i will appreciate you again and again and again and again and again okitegera enamba ŋenda kukola post ku namba ezo zonna kubanga n'omukulu abadde ankubidde wano nga live etandika abadde agenda kumpa namba ze ezo zonna era singa nabadde nzifunye before nabadde ngenda zipiininga naye namukubidde ng'ali bize okitegeera Eh, hey, he's a he's a, he's a doctor. He's a doctor. Msajja. That's why nabagambye nti I'm so delighted nti COVID. Ochitegera. Ngenda ngenda kola posti ku the updates online page kuno nge namba ezo kwezili ba coordinator be Dubai Silvia Mugisha wa UAE chapter wano mu america kubanga kati wano mu america buli state mostly waliwo ab'e minnesota balina coordinato waabwe ab'e new york balina coordinato waabwe ab'e texas ab'e boston greater boston zonna tugenda zipiiningawo e eh, ne zoom naye tugenda giteekawo fundraise eri ku zoom tugenda teekawo buli wamu bannange sente tuzeetaaga ez'okulwanirira bulaaza waffe kabulaaza head ticha yabagejjedde head ticha yabagejjedde ate tuteekewo embeera temuzikiza kutwitinga temuzikiza kutwitinga mutwitinge muteekewo embeera naye ne sente tuzeetaaga immediately kubanga sipiidi gye tuddukirako ye sipiidi muganda waffe gyafuniramu eddembe lye kitegeeza e speed jetudukirako yegendo determininga speed lumbuye jagando fulumirako kubanga buli kimu kiri all set abasajja baagala sente honorable zake muude watugambye then to execute everything museveni gamubogoma dda takyalina kyagamba bantu obubadi bwalina saa zino kuba bantu masasi ku street nga yakuba abantu lasiya mu novemba yabasalira akalabba kubanga kati wovayo nogamba abantu mushutinge buli gwe musanga that means gomayo osalira abantu nti firing squad that was indirect firing squad kaikabadiki kuba bantu masasi akabadi akalala kuarestinga kukidinaping nebatwala abana mutu kya chambers nebabacunya obwe bubadi bwetakyalina bubadi bulala atugambe ki hmm? bali kujja kubba ttaka they are coming for the land tiba kyaina kyebagamba bantu buli kimu bagala kukozesa maanyi because they have the numbers bajja kironda mu paliamenti bakiyiseewo because they have the numbers they are coming for the land era bajja kugamba nti wano this is biki biki biki paliament alina numbers muwanike emikono mairoland tugijjewo but that was the consensus mailoland okugituukako yali consensus between abazungu n'obwakabaka bwa buganda it wasn't through through parliament no endagano yolwenda tetwagenda mu parliament nti simanya asinga emikono emingi wanika tukuwe ettaka lya mairo asinga emikono emingi wanika tutekewo ettaka lya mairo batulijjewo no it was a consensus between omuzungu and the buganda kingdom and the king, the king mutesa was very smart n'amanya nti no we need our land in buganda we have to write in that with Agamilo land with Aga ownership with Ariafi. Watch it again. Let me tell you, Banaba Sajaba Kuisaba Domusimuraba, by Nazi the square miles. Katuo Musajamba in a square mile, square mile, where it was six hundred and sixty acres. Six hundred and sixty acres, the Yabia Yamu Bimeka, Bisat Gabia Muntu, Katia Babayomus, Mura Baka, Yuraba, Aniba, Aniab. bagundi ba, ba, abo batwina abo balina zi square miles eye waabwe naye bawulira they can't have enough land bawulira wano we baagala mu buganda kubanga we bazimbye zi hostero ewaabwe tebazimbye eyo ebyo amayumba gabwe aga 1 biliyoni 2 biliyoni bagazimbye ku ttaka lya buganda bagazimbye buziga bagazimbye muyenga bagazimbye kololo tebagazimbye mu byalo byabwe they were supposed to steal that money to go and develop their, their Antungamos. They were supposed to steal this money to go Akedi Basteke Ntungamo. Huh? Basteke Kashagama. They have not developed their, their places. Neye eh, Ntungamo bantwali bubi. Walabika yehulanga ajogi ngira mutaka. On the Maram Road. There were locks of, by the lock of orders. They were developing a wab. kayiwula ebizimbe byona biri kampala eri mukyala alinayo faamu bisikwa mairo byamataka ettaka kayiwula ngaajogingira mu nfuufu because badiveropinze mu buganda thats why theyare fighting so hard okumanya nti ownership yettaka lino tekyali mu mikono gya ssaabasajja kabaka n'omuganda takyasobola kukozesa kyapa ku defendinga ttaka lye kubanga oba olina ekyapa kyosobola kukikozesa okudefendinga ettaka lyo kati saasi no theyare fighting tooth and nail okugjawo mirland mirland tebagitekerawo mu parliament no naye ndiga zigenda kujja ziwanika emikono ezenaren mbwe tugjawo mirland e bawanike you going to see these things ate babadde bamanyi bajja kukwata lumbuye aleme kwogera ku kya mirland ehehe lumbuye agenda kuvaayo editicha hey, hey, eriti kyagenda fuluma ettaka temugenda ditwala e waliwo waliyo feke numbers ezigenda okujja tugenda pining enamba eziri authentic era woteekamu erinnyange kugamba nti ono silivia mugisha nti ono haman aine byona nti ono abili tugenda teekawo enambers eziri authentic avoid fake numbers ne bafeke master nawo mwebali muno those people who want to take advantage and rip off this situation webali eh, ngakimanyi nti sente bannayuganda mugenda solooza kubanga edi ticha lumbu yemumwagala webali abagenda taking advantage eyo okitegeera nabagamba nti this mafia regime in kampala is capable of doing anything the mafia regime in kampala is capable of doing anything abalowooza nti mugenda kukozesa fake numbers mugende mubba abantu ako kafu tugenda teekawo enamba eziri authentic ezabacordinators baffe bonna we bali tusolooze sente ezo sente ezo muzisobola tuzisobola fenna if we hold together tugenda zisonda comrade lumbu ye milioni ibiri mwatano dati zilito money mu kampeini diaspora community mwasonda sente estimated budget sijajogerano naye muli eyo temuli mu mi muli mu b diaspora community temulimu mi no temulimu mi mulimu bi kati wengamba bi mumanye nti mwasonda sente temulimu mili temulimu m no mulimu bi thats why dictator yatya nnyo diaspora yagala gizikiza naye abaana babuupu bannange abaana mwabasindika ogenda edubaayi naye mubawulira kati mwabagoba mu nsi yammwe bagende edubaayi naye kati mubawulira abaana bakibuuka ne bannakibuuka bajjudde kuno mwana ajajajajaja museveni talina kyagamba bantu bakibuuka ne bannakibuuka bajjudde kuno okitegere mwabafuumula ne mubamyansa mu nsi yammwe ne bagawaayi katugende kukeeyo so omuntu yenna ticha ajja ku recognizing haidi ticha ajja kuja aku recognizing enti bannaye gundi we bale kunsondera gundi we bale kunsondera gundi we bale kunsondera okusima it i mean it's human gundi we bale kunsondera gundi we bale kuteka ko tafali gundi we bale teka ko tafali for my freedom gundi we bale teka ko tafali ku dembe lyange gundi we bale teka ko tafali ku dembe lyange please diaspora diaspora leaders bonna tugenda tugenda kwa at least za manyago tuzicompilinge tuzisindike no mukulembeze we gwanga abeere nazo asomemu alabe abantu abayambye komuredi waffe lisiti y'amannya ago ticha lumbu yajja beeyanza ng'avuddeyo hedi ticha naye lisiti ezo tugenda zikompailinga tuzitwale ku secretariat omukulembeze w'eggwanga aziyitemu those who are going to help please you've heard tugenda kukompailinga lisiti ezo buli diaspora leader gwowadde lisiti egenda kugenda ku secretariat nga we twakola during the campaign nti abantu bonna abayamba list yo twagikwata netugisindika ku secretariat after buli muntu yenna eyadonatinga during the campaign manya nti erinnya lyo gyeriri ku, ku, ku secretariat you did not do it in vain you did it for your country and thank you so much so this time round we beg you to come on board we beg you to come on board tukikube rubber dob style this is a rubber dob generation okitegere and the rubber dope generation tebatu sobola so please come through tugenda compiling amanyago from all the all the leaders abagenda okubanga ba donating abagenda okubanga bawaddeyo for the cause please we are fundraising for our brother why are you for the cause to rescuing muganda waffe agamanya tugenda ga compiling bulungi tugafailinge gagende ku secretariat era president ajja kgayitamu naye nga ticca ajja kujja abeebaze nga buli kinoomu okitegera my 1000 aed oba eyo ediramu my 100 diramu emirates emirates oba emirates immaculate immaculate immaculate kiganda please numbers to send the money ya yeah, my 100 ead e kyaika oyo oyo erabika 100 diram kirekezo diram sicho e. Eh. so banange lets come on board tuyambe muganda waffe bapropagandist bagenda kwasama bagenda kusinika amannyo bagenda kwogera kubanga kino kibatuddemu thats why babuloga abagezi tebakibuukidde abenaremu okitegera abasiru we bakibuukidde babuloga abenaremu abagezi tebakibuukidde abasiru webakibuukidde kigenda balya kigenda balya don't take the negativity right now please don't spread negativity right now spreading a love for our brother comrade head teacher lumbuye fred kajubi free lumbuye free lumbuye free lumbuye fred everywhere mugende mukimanse buli wamu pressure tujajeetaaga teri kuzikiza honarebo zakawadde apdate eyo naye tategezezza nti tuzikize abamu mujabeera eyo mugambe aa ah, ah, katukimanyi nti baloya bagenda mulaba ne honarebol zaka agenda mulaba nga bagenzeyo ne looya katife tubiveeko no no no honarebo zaka ekyakoze right now kirungi nnyo naye tukyalwana paka wetunamulabanga taina mpingu ali ku live honorable zaka mutadde konti yogera kone banna Uganda beyanze aho nga muyo kamuso kamugenda ko mu break not taking a break right now teri break teri break no not taking a break musimanyi eh, please teacher no teri teri break right now sawa zino yakulwanira bulaza waffe kablaza for his freedom kubanga abasajja banyenyeza kati baagala bayiseho kino ekya mayiro nga tikyalumbu yetaliiwo no tikyalumbu yalina okujjaku mayiro atulwanirire hedi tikya hedi tikyalumbu yalina okujjaku kya mayiro atulwanirire okitegera hedi tikya ku kya mayiro alina kibaako naye alwanirire eggwanga lye my contribution is coming tomorrow diana nasimbwa thank you so much okitegeera ya ya it is diram aed is diram 100 diram ya bannange tikyalumbye tumwetaaga tugenda mu lutawo lwa ttaka gana agabbi gali eyo enjala egaluma okitegeera so mwebale nnyo mwebale ddala ŋŋenda kupiningako enamba fe bakwinizi tetuzikiza e leya joli joli leya leya ba queens thank you so much ba queens thank you so much eh hey. ngenda pininga ke namba after this after this live please give in the little you can give in the little you can ngenda teka ko numbers give in the little you can to rescue nge kabla za wafi even the much you can osobola gamba banenze mbawadde dola 10 mbawadde dola 12 waliwo omwami wano mu america sijja kwogera state gyalimu sijja kwogera nawaali buli, buli mwezi yali awangayo dola enkumi bbiri nga zigenda mu struggle that is the commitment of people 2000 us dollars 7 million every month nga wayo 7m that's how bad people are tired of museven that's how urgent people want change nga buli week nga buli mwezi awayo 7m That's how bad people are tired of the regime in Kampala. Enkumi bili za dola. Kati wali wali awa gamba kali kapito wangoyo. No. Omuntu nga yako wa regime. Ngomuntu yako wa tibu habula na haba bibi. Uchitige. Wali wali awa gamba haba ah, nange. Ezo kapito hiba neka kapita ako. Uchitige. kakapito kange ako kamala okutandikawo ka bizinesi kange no olinga agamba no this money should go to the cause of liberating uganda akitegeera kubanga buli omu ayina pain ye at least the government in campala has inflicted some small pain on you somewhere somehow gyomanyi negyotamanyi akitegeera so teri break ee eh, nansuboga jeni teri break teri kuzikiza okitegeera so basebo ne bannyabo kamberekereze ŋŋenda kudda nga apudate yo naŋŋenda komawo any update ŋenda komawo wetuli ku standby wetuli ku standby shifuti tujja ziraba olulala wetuli ku standby shifuti tujja ziraba olulala wetuli ku standby any small update nganzija shifts zija zira bolala we are dealing with mafias achitege to host the government okujja ko government you should also operate as it as a government right now we mulaba ebintu ebitambula NUP is operating as a government kubanga you have a, an elected president tuyina omukulembeze who is in place buli kimu kiri moving as, as a government system buli kimu kiri moving government kyova olaba nup erina kabinet erina baministers mm, abashado we are operating as a government kati kino kyekimutiisa museveni nti they are operating like me now rabadob style tujja gibakubiramu eno purezidenti yagireeta so muyingirewo mu rabadob style turescuing kabraza hedi ticha je tukube ekyamairo nga naye waali hedi ticha echa mailo babade bamanyi bagenda bagenda chiisawo nga ticha bamuyingiza munda no so please give in the little you can ngenda kujja for anything for any tip for any update nzije kale assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu mukama katonda abankumire kansoke mbaweye sala mukama katonda abantu abali ku live eno bawe ekisa mu mutima baweyo dira mutano baweyo dira mukumi baweyo dira mbisa baweyo dira mbitano baweyo dira bitano baweyo dira lukumi mukama katonda bateke mwe kisa editi chawa bwerumbu yabadde editi chawa bwerumbu yabadde abawa mawulire mukama katonda bagonze emitima naba abakalu ennyo abalina emitima egyakalu abatayagala kuwaaya ab'emitima egyakalu bamukama mukaseera kano olumbuye nga bamunyiga abasajja badikiteeta baagala muyingiza uganda mukama bagonze egyo emitima egyakalu begitawaayo wadde n'olwataano mukama bagonze baveemu wadde eddiira mu ttaano mukama baweeyo because of lumbuye mukama mukama tukusaba ya allah oyimire wamu ne lumbuye omugumye omutima ya allah kubanga tukola buli kisoboka naye bannayuganda bano ebya allah bagonze emitima abakaluba abatayagala kugabako ya allah waweeyo kulwala ombuya ya allah alhamdulilahi rabilalamin kyonna kyoba owaddeyo allah akikuwemu omukisa kubanga you fighting for freedom bannange mukama katonda abankuumire mubeere bulungi tugenda wuliziganya if, if in case i get any new updates kale mubeere bulungi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh